Allahumma ajurna fi musibatina wa khluf lana khairan minha. Allahumma ajurna fi musibatina wa khluf lana khairan minha. Allahumma ajurna fi musibatina wa khluf lana khairan minha bi rahmatika ya rahman rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Oke okay guys, di sini ada sebuah video kiriman teman-teman sekalian di Instagram ya. Ini merupakan requestan ya teman-teman sekalian, yaitu godis orang kawin sekarang bagi kicap. Tak apa bondol lah Ustaz Syamsul Debak. Saya tak faham ni perkataan-perkataan godis dan juga bondo. Bondo tu apa ya guys? Benda. Ha, tak apa benda lah. Atau macam mana? Saya tak faham. Cuba komen kat bawah ya. Nah ini daripada channel Senyum Ustaz. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Linknya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Imam laku pengusia acara pada malam ini barisan jatuh jawatankuasa masjid pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Masya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan dapat jalan ke syurga. Jadi kita sekarang ni berada dalam taman syurga. syurga. Mudah-mudahan. Begitu juga kan barang siapa yang datang ke dalam majlis ilmu belajar satu bab daripada cabang ilmu itu dia lebih baik daripada dunia dan seisinya malahan lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat ha, bukan makna tak payah sembang sunat lagi dah tak tapi maknanya besar pahala tu kan besar pahala dengar tak ni dengar kau macam tak dengar tu peletok pula ha, mic okay. perlu tinggi sikit tu ha tu lah okey tak tahulah duduk pun tinggi sajalah okey dia kena rapat sikit lah okay. Alhamdulillah nah, ha, Jadi malam ni tajuk yang telah diamanahkan kepada saya Ikhlaskah kita dalam berumah tangga oh, Ada satu ni ha, ikhlaskah kita dalam berumah tangga dalam surah ar-rum ayat 21 Allah Taala dah bagi tahu dah kita yang macam manakah pasangan-pasangan itu yang dijadikan untuk kita tu adalah dari jenis-jenis kita sendiri Allah dah beritahu tahu. Kan supaya apa? Untuk apa? Supaya kamu merasa tenteram. Kan tenteram dan tenang bersamanya. Itu yang disebut sebagai sakinah dan padanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang. Ha, kan? Tetapi bila sebut tentang ikhlas, bila sebut tentang ikhlas kan. Apa maksud ikhlas tu yang kita kena faham? kan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagaimanakah dia berkata Nabi SAW telah bersabda sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian tetapi Allah juga tidak memandang kepada kalian tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian makna apa yang ada dalam dalam hati kita hmm, betul ha kan kita semayang semayang pun Allah Taala tengok tapi Allah Taala tengok apa yang ada dalam hati ya ya banyak sah. Aku yang ada semua buat kuah. <laughs> Okey. Okey. Ha ni baru okey sikitlah. Kena ulang baliklah. Buat oh, tak payah Jadi makna Allah tengok apa yang ada dalam hati. Betul. Apa juga yang kita buat dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, apa yang kita amalkan hari-hari Allah Taala tengok dalam hati. Tu sebab Nabi pun sebut dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kan? Kalau baik seketul daging itu maka baiklah seluruh tubuh itu. Betul. Kalau tak baik seluruh kalau tak baik seketul daging itu maka tak baiklah seluruh tubuh badan manusia. Itu. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. hati. Dil ya, bahasa ustaz dan dil kan? hati. Macam itulah juga. Kau kahwin nak tak ada hati. Kan? Kadang-kadang masa kahwin dia dah hati Dah kahwin lah jadi tak ada hati Macam tak berdengung dah Okay Ya Di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang ikhlas ha, eh? Mereka tidak mengenaki dari amal ini tersebut Kecuali wajah Allah dan keredaan Allah Tak terpengaruh dengan apa-apa Yang berada di sebalik keredaan Allah itu jadi macam tu juga bila kita kahwin, kita tak agak mana lain mengharapkan keredaan Allah. Tu sebab orang perempuan tak setuju orang lelaki kahwin lebih sebab jawapan nama lelaki ni kadang-kadang fail. Ha, betul orang perempuan eh? Perempuan tanya, kenapa abang nak kahwin lagi? Sebab abang rasa abang boleh. Abang rasa abang mampu. Oh, ayat, ayat tu tak boleh. Cuba jawab, kenapa abang nak kahwin? kerana nak cari redha Allah. Insya-Allah orang perempuan setuju. Betul tak? Weh. tak tak setuju cakaplah saya. <laughs> Tetapi yang kita nak baca ni ikhlas kita dalam rumah tangga kita. Macam mana? Jadi apakah maksud ikhlas kan? Dalam Quran pun Allah Ta'ala bagi tahu Macam mana kasus semuanya orang-orang yang berbuat kebajikan Minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur Iaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana dan mereka memberikan makanan yang disukai ini kepada orang miskin anak yatim dan orang-orang yang ditawan sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah kami tidak mengendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih sesungguhnya kami takut akan azab yang datang dari Tuhan kami pada satu hari yang pada hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh dengan kesulitan surah Al-Insan ayat 5 hingga 10 Maknanya Allah Ta'ala tak nak apa pun dekat kita anak nak yang ada dekat dalam hati kita Kalau kaji, maksud ikhlas tu sendiri Mana pak ni nak cerita pasal kahwin ni Nak cerita perkahwinan rumah tangga Kalau kaji sendiri maksud ikhlas itu Maka dapatlah disimpulkan adalah sikap seorang manusia Hamba Allah yang menjalinkan hubungan dengan Allah Mesti ikhlas ni mesti kait dengan Allah balik ah. Tak boleh ni Saya ni ikhlas tolong sebab nak tengok masyarakat kita ni tenang rumah eh. mesti Allah juga tak payah sebut masyarakat Allah balik kepada Allah balik apabila seorang hamba itu menjalankan tuntutan agama menjauhi tegahan agama semata-mata kerana Allah takut kepada kemarahan Allah maka itulah datangnya yang disebut sebagai ikhlas ikhlas ni buat sesuatu tak harap apa pun mereka kerana Allah termasuklah apa selain daripada Allah Duit tak nak Pangkat tak nak Kedudukan tak nak Termasuklah Pujian pun tak nak Ui untunglah kau Kau macam kenapa kau kahwin ha, Sebab aku rasa aku mampu Kau puji ui, duit dia banyak weh. Nampak Kenapa kau kahwin Wah nampak kahwin Sebab dia dengar ha, Tengok Aku dapat kahwin dengan anak datuk Tengoklah siapa Nampak Habis Point Kenapa kau kahwin Dah mak bising kahwin. Lagi tak ada faedah. Nak buka kahwin? Umur dah banyak. Bila lagi nak kahwin? Dah lambat dah ni. Tak tahu sempat dapat anak ke tidak lambat. Sedangkan didasarkan kepada Allah itu yang lebih baik dan tak mengharapkan puji-pujian manusia. Macam tu kan kita buat kerja kat masjid, kita tolong orang, kira rajin juga, datang gotong royong masjid. Setakat ni setiap bertolong aku tak pernah menulis lagi. Nah, nampak ayat dia. Kan dia seronok orang puji tu. Tapi kalau dia ingat Allah, oi, rajin setiap kali. Alah, Allah izinkan aku ada kekuatan sikit. Kalau aku demam ke pun mungkin tak sampai juga aku ni. Semua dengan izin Allah. Dapat aku datang masjid ni. Syukurlah. Dapatlah berbakti sikit. mudah Allah lah bagi ganjaran. Macam tu lah. Lapis sikit. Wah, kau dapat kahwin bertuah lah kau. Lawa lah bini kau. Lawa. Lawa semua ciptaan Allah. Semua daripada Allah. Dan aku pun tak ada marah apa-apa. Harap dapat isteri yang solehah. Dapat jaga aku sama-sama beramal rumah. Mudah-mudahan lah. Aku tak minta banyak. Lawa tak lawa tu kemudian. Hmm? Lawa pun dalam hati. Kadang lawa kat kau tak lawa kat mata aku. Ha, tu. Mengenah diri terus. Potong ya. tu sebab penyakit mulut orang ni. Saya pernah dulu seliwah, bukan seliwah. Memang ada lah penyakit yang pergi lah berurut dengan satu hamba Allah. Bila pergi berurut, dia urut lah hamba Allah ni urut saya. Dia macam-macam lah. Ada rupanya dekat sungi hakuan, lah rupanya dekat muka ni pun urut, rupanya ada urat senyum. Ada urat senyum. Saya dulu pernah kena maestro sebelah muka mati. Hmm. Alhamdulillah dia ke? Pergi urut. Bayangkan lah, urut dari bawah sampai ke atas. Ini buat senyum. Tak bayangkan muka sebelah mati. Muka sebelah mati. Mata sebelah tak boleh kelip. Hidung sebelah oh. tak boleh keluar kepis. Kerah macam tu kan. Lepas tu senyum sebelah kan. Dia jadi sengit lah. Ha, muka ha. je bila. Ramai yang dah panggil apa? Bad, bad palsy. Jadi pergi urut. Ringkas cinta lah. Lepas tiga hari urut bergerak-gerak boleh lepas seminggu alhamdulillah okey muka saya okey lepas dua minggu normal balik dah muka dah tak perasan betul muka nampak sembab dua cuma yang menarik perhatian saya dia nak dapat ikhlas tu bila saya bagi duit dia kata sini jangan pergi kat saya masuk dalam bilik tu dia masuk dalam bilik ada satu tabung dekat dinding tu masuklah berapa tuan nak masuk dia tak nak nampak berapa saya masukkan hmm. Cuma mau masuk kan? Dia kata rasa tu sebab kamu dia tu susah hati saya nanti kalau nampak tuan bagi saya berapa Jadi lepas dah tempoh seminggu nanti bila dia nak keluar pergi pekat. Boleh keluarkan semua duit tu masuk dia pun tak tahu siapa bagi berapa, siapa beri berapa Hati dia pun senang ah. Macam sebenarnya jenazah lah orang hulu duit dia tak nak okay. Orang ikhlas bayang tadi Disebabkan dia letak kan Zam, berapa ni? Betul Itu fikir, tadi mula ikhlas tadi Tapi sebab letak, Zam fikir Lepas tu sampai kat rumah keluar Singgit Dah nampak kan? Habis, habis Ikhlas tu Kalau mau husu Rantus tu Nampak? Daripada tu Sebab ikhlas ni Saya akan dan juga Ada fasa Kita jangan Kecil pada rumah tangga je Semua dalam kehidupan kita Ikhlas ni ada fasa-fasa Apa lawan Pada perkataan ikhlas Lawan kepada ikhlas Yang tak ada balasan ni Ada pertamanya ujung Bangga dengan rasa besar ni Kemudian sumah Sumaah ni perasaan yang mana dia menceritakan kepada orang tentang ibadah dia sedangkan orang asalnya tak tahu pun apa yang dia buat. Aha. Dengan niat dapat pujian, dapat penghargaan, dapat kedudukan dan sebagainya. Aku tadi lalu ke masjid kesian pula aku tengok orang tu. Aku bersedekah lah, bagi seribu. Perempuan oh, ya, kau nampak. Tadi orang tak tahu. Dia pergi cerita orang. Habis. Hebatlah kau. Dah pujian kepada orang. Ataupun pun Tadi saya semayang kan eh, Bila saya semayang sunnah dalam satu serakaan rumah ada cerita Kebetulan dia bercerita tu dengan orang kanan berwaibi Dengan harapan waibi nanti dia jadi pegawai kamu Contoh Ya, contoh lah <laughs> kan? Begitu juga Satu lagi ria Ria ini mempamer-pamerkan ya. ibadahnya menunjuk-nunjuk dengan orang ya? Dengan manusia iaitu kalau kata Al-Qurtubi riak adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadahnya yang mana asalnya adalah mencari tempat di dalam hati manusia ha, itu paling senang riak ini nak cari tempat dalam hati manusia Kawin, buat majlis kawin, besar-besar, apa tujuan? nak dapat tempat dalam hati manusia bila orang dia orang sebut dialah kedui paling meriah dalam negeri Kedah Darul Aman dia lah telur yang paling hebat sini. Mana bagi telur lagi? Tak ada. Kalau saya bagi telur, itulah paling ikhlas. Telur Asal mula kepada ayam, telur, Asal mula kepada telur ayam. Ah, nampak? Dia pusing situ. Dia tak pergi lepek lagi. Tak ayam, telur, tak telur ayam. Saya ingat dulu kan. Tolu tu kita bungkus dalam konten yang berkala-kala yang berkilat tu kan Uma balik upi letak Allah kicap mak sodap eh. Balik semua zaman tu ni macam sekarang bagi tawon kan dulu piramidi kata ni, bagi pantang untuk tua penuhi kawin ni bagi tuala buat menyapu si air mata mana tapi bukan suruh percaya benda tu macam-macam yang terbaru sekarang bagi kicap eh parah tu makin tak ada bonus bagi dah kicap Ya kan? Gulu-gulu bagi budak lah tu. Umur lah tu. Gulu-gulu bagi budak tu. Budak tak makan. Bapak makan. Bapak macam mana ni? Masuk potong kaki. Banyak tak gulu tu. Contoh lah. Kan? Nampak tak? Ha. Nak buat grand-grand kau ni. Bagi pula mak dia punya. Biar orang sebut. Nak dapat tempat dalam hati manusia. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi Ustadz Samsul debat ya berkenaan dengan ikhlas. Jadi memang ikhlas itu mudah sangat kita ucapkan tapi dalam praktek sangat susah ya. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu seperti halnya surat al-ikhlas. Surat Al-Ikhlas namanya tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas seperti itu guys ya. Jadi apa-apapun kalau kita membaca surat Al-Ikhlas dengan ikhlas nah itu susah sangat ya kan. Baca surat Al-Ikhlas dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala maka pahalanya itu sama seperti menghafal Al-Qur'an 30 juz ya kalau kita baca Al-Ikhlas tiga kali teman-teman. Jadi di sini kalau bisa disimpulkan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat Ikhlas itu memang susah kalau kita nak praktek Tapi kalau orang dah biasa ataupun dah riyadhah tiap hari Maka ikhlas itu akan mudah Intinya adalah kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap pujian daripada manusia. Semua apa yang kita kerjakan kembalikan kepada Allah. Semua apa yang kita miliki kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita akan menemukan keikhlasan-keikhlasan di dalam hati. Kita tak nak dipuji orang Kita tak nak istilahnya harta kita tahu Ya kan Harta kita oh dibangga-banggakan Riak dan lain sebagainya Intinya adalah kita hanya hidup merendah ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ya setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun ya yang kita punya, yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala maka ada sebuah kalimat yang biasa diucapkan ketika kita mendapatkan pujian hadza min fadli rabbi ya kan orang-orang Arab ya kan di mobil-mobilnya ataupun kereta-kereta mewahnya dia akan pasti tuliskan kalau tak la ilaha illallah kalau tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau tak hadza min fadli rabbi jadi kenapa dituliskan seperti itu agar kita itu terhindar daripada sifat-sifat tidak ikhlas ataupun ria sumah dan lain sebagainya guys ya terutama sifat sombong sifat sombong itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang patut menyombongkan diri dan mempunyai sifat sombong adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada apa-apanya ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.